Pesëmbëdhjetë fakte mbresëlënëse për Mercedes Benz Ju lutemi bëni subscribe, e sato. Nëse keni ndonjë lloj interesi për makinat ose motorizmin në përgjithësi, është e sigurt të thuhet se keni dëgjuar për Mercedes Benz. Firma gjermane e automobilave ka prodhuar makina fantastike për dekada, dhe ato kanë ekzistuar për më shumë se sa shumë njerëz mund të imagjinojnë. Por çfarë i bënë makinat e tyre kaq të qëndrueshme, kaq të besueshme dhe kaq tërheqëse për shoferët në të gjithë botën? Le të hedhim një vështrim në disa fakte zbavitëse rreth Mercedes Benz, të cilat ka të ngjarë t'ju befasojnë. Një Mercedes Benz ka kohë që ekziston. Besoni apo jo Mercedes Benz ka qenë teknikisht një emër global që nga shekulli i nëntëmbëdhjetë. Pikërisht në ballë të revolucionit të automobilave, Karl Benz patentoi Motorwagen dhe me gruan e tij Bertha, ata ishin në gjendje të prodhonin makinën e parë moderne në një mijë e tetëqind e tetëdhjetë e gjashtë. Në mënyrë të përshtatshme, Benz ishte gjithashtu personi i parë që zotëronte një patentë shoferi. Dy ata bëjnë edhe makina garash. Mercedes-Benz nuk është i rëndësishëm vetëm në historinë e industrisë së automobilave në përgjithësi, por edhe në botën e garave me motor. Ata kanë ndërtuar automjete garash për dekada tani duke i bërë ato një nga emrat më të besueshëm në inxhinierinë me shpejtësi të lartë. Tre Pse kaq shumë Merca janë argjend? Me siguri do të zbuloni se shumica dërrmuese e makinave Mercedes-Benz të ndërtuara për gara janë me ngjyrë argjendi. Por kjo nuk ka të bëjë vetëm me zgjedhjen estetike. Në fakt, është si rezultat i një mase të vjetër ku mekanikët do të duhej të grisnin bojërat për t'u siguruar që makinat e tyre përmbushnin kufizimet e peshës për garat. Pamjen e argjendtë më pas ngeci, duke u bërë ikonë e markës Mercedes-Benz. Katër Për çfarë është logoja? Logoja e kompanisë është mjaft interesante më vete. supozohet të përfaqësojë tre elementë të ndryshëm, ujin, ajrin dhe tokën. Në fakt, mendohet se kompania fillimisht synonte t'i shtonte hapësirë logos si një element i katërt, megjithëse kjo nuk ndodhi kurrë. Pesë, përhapja e tyre është globale. Mercedes-Benz është me të vërtetë një markë globale. Ka makina dhe automjete që mbajnë emrin Mercedes Benz të cilat ndërtohen dhe shiten në tridhjetë vende të ndryshme anembanë globit. Tani është e zakonshme që frenimi kundër bllokimit të vendoset nëpër makina në të gjithë botën. Megjithatë a e dini se Mercedes Benz në të vërtetë ishte pionier i teknologjisë që në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë deri në ardhjen e Mercedes Benz S-Class në atë vit, sistemet filluan të shfaqen. Deri më sot është bërë një masë standarde sigurie, duke i lejuar drejtuesit të drejtojnë në mënyrë të sigurt automjetet e tyre edhe kur duhet të frenojnë më shumë se zakonisht. Gjashtë Nepali zgjodhi Merc mbi të gjithë të tjerët. Vendi i Nepalit nuk filloi të hynte në automobil deri në vitet një mijë e nëntëqind e dyzet, dhe vetëm atëherë ata filluan të dilnin në rrugë si rezultat i monarkisë që mori zgjedhjen e parë të automjeteve. Makina e parë e mbretit të Nepalit në vitin një mijë e nëntëqind e dyzet ishte, e merrni me mend, një Mercedes Benz. Shtatë Mercedes prodhon makina të sigurta. Mercedes Benz ka qenë në krye të sigurisë së makinave për dekada tani. Aq shumë saqë automjetet e tyre ishin të parat që kishin frena të vendosura në të katër rrotat e tyre. Këto masa filluan të hyjnë në lojë rreth vitit një mijë e nëntëqind e njëzet e katër. Tetë Jurassic Park përfitoi nga teknologjia Mercedes. Mercedes-Benz furnizoi një ikonë për filmin hollivudian Jurassic Park me regji të Steven Spielberg. Edhe sot e kësaj dite ju ende mund ta shihni automjetin e ekspozuar në muzeun Mercedes-Benz në Stuttgart, Gjermani. Nëntë ata ishin vërtet pistë. Duke qenë se Mercedes-Benz ishte pikërisht në fillimin e bumit të automobilizmit, nuk është për t'u habitur që ata ishin të parët që bënë shumë gjëra që prodhuesit e tjerë të automjeteve do të ndiqnin përfundimisht shembullin. Për shembull, Mercedes-Benz ishte përgjegjës për prodhimin e makinës së parë në botë që funksiononte me naftë. Kjo makinë e modelit dyqind e gjashtëdhjetë ishte në dispozicion gjatë gjithë rrugës deri në vitet një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë, dhe përsëri ju mund të shihni një automjet origjinal në linjë në Muzeun Mercedes-Benz të Shtutgartit. Dhjetë Një Benz i porositur është diçka për t'u parë. Mercedes-Benz nuk është i panjohur për ndërtimet me porosi, dhe makina më mbresëlënëse me porosi nga prodhuesi u ndërtua në shumën prej dy, pesë milionë dollarësh. Një komision nga një miliarder nafte pa kompaninë të projektonte dhe ndërtojë një makinë prej ari të bardhë. Njëmbëdhjetë këtu nuk ka klithmë. Besojeni ose jo makinat Mercedes Benz janë të markuara për rezistencën e tyre ndaj gërvishtjeve. Kjo falë faktit se ato janë ndërtuar me saldim preciz në vend. thuhet se ka rreth dhjetë pikë zero zero zero pika saldimi në të gjithë Mercedes Benz-in tuaj mesatar, që do të thotë se rrallë ka ndonjë justifikim për lirimin e bulonave ose zhurmat e bezdisshme në lëvizje. Dymbëdhjetë Mercedes Benz nuk ishte kurrë i madh në ndërtime të automatizuara. Pak makina sot prodhohen me dorë, por njësoj si Aston Martin, Mercedes Benz largohet nga ndërtimi dhe montimi i automatizuar. Fabrika e tyre kryesore në Affalterbach fokusohet në një qasje një njeri një motor për prodhimin, që do të thotë se do të jetë vetëm një inxhinier i vetëm i përfshirë në ndërtimin me dorë dhe akordimin e një makine të vetme. Trembëdhjetë nga lindi emri, Ndërsa pjesa Benz e emrit të markës është e lehtë për t'u shpjeguar, pjesa e Mercedesit nuk është gjithmonë aq e lehtë për t'u gjetur. Mendohet se kjo pjesë e emrit rrjedh nga vajza e Emil Jellinek, i cili ishte një nga biznesmenët e parë që investoi në Mercedes-Benz dhe do të projektonte automjetet e tij me një fokus të fortë tek performanca. Katërmbëdhjetë Çfarë është teknologjia e Crumple? Makinat Mercedes-Benz gjithashtu kryesuan kur bëhej fjalë për teknologjinë e thërrmimit. Kjo do të thotë se, ndryshe nga shumë makina të tjera të viteve një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë, modelet e Mercedes-Benz do të përmbajnë qeliza që do të gërvishteshin dhe do të krijonin më pak sipërfaqe gjatë aksidenteve dhe goditjeve të papritura. Kjo u propozua, do të ndihmonte për të kontrolluar forcën që përjetoni kur diçka prek makinën tuaj. Është e sigurt të thuhet se kjo teknologji pati një ndikim të qëndrueshëm. Pesëmbëdhjetë Merrni për më pak Ekziston një program i certifikuar në pronësi të mëparshme ose përmes Mercedes-Benz, i cili ju lejon të merrni një makinë të shkëlqyer me një çmim më të ulët nga sa mund të prisni normalisht të paguani. Për më tepër, ky program ju lejon të përfitoni nga një garanci pesëvjeçare me një garanci të pakufizuar. Është një arsye tjetër pse prodhuesi dhe linjat e tyre të mëdha mbeten kaq të njohura me drejtuesit modernë. Dhe pse jo?